Mach es. Toller Vorschlag. Wir müssen über das Feedbackgespräch noch reden. Kannst du den Diskurs kopieren? Ich kann. Danke. Ah, Sophie, der Chef ist am Telefon. Hallo Chef. Guten Tag, Frau Lenge. Schön, Sie zu hören. Wie Sie wahrscheinlich schon mitbekommen haben, wird uns bald unser Personalleiter verlassen. Und nachdem Sie jetzt schon seit einigen Jahren bei uns in der Firma sind, würde ich Ihnen gerne die Chance geben, diese Position zu übernehmen. Das Einzige ist, es würde sehr viel Arbeit auf Sie zukommen und einige Geschäftsreisen, aber ich würde mich sehr freuen, Sie bei uns im Führungsteam willkommen heißen zu dürfen. Hey, vielen Dank. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Das Einzige, was noch dazu kommt, ist, dass Sie sich leider relativ zügig entscheiden müssten, aber bitte überdenken Sie diese Entscheidung gut. Schatz, bist du zu Hause? Ja. Hey, über die Arbeit? Ganz gut, erzähle ich dir gleich. Gut, gib doch gleich essen. Mm, das riecht aber gut. <laughs> Wer ist im Wohnzimmer? Sehr gern. Du, wir wollten heute noch mal über das Thema Kinder sprechen. Ich habe ein Jobangebot bekommen. Eine Führungsposition. Jetzt willst du den Wunsch von gemeinsamen Kindern aufgeben? Nein. Aber du weißt, wie wichtig mir das ist. Und ich weiß nicht, ob ich alles unter einen Hut krieg. Aber wir machen das doch zusammen. Ich meine, ich bleib mehr zu Hause. Ich kümmere mich um den Haushalt, um die Kinder. Das ist alles sehr schön, aber was bin ich für eine Mutter, wenn ich nie da bin? Ich schaff das nicht. das heutige Thema der Sendung Frauen im Beruf. Viele Frauen stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Eine Familie gründen oder lieber Karriere machen. Meiner Meinung nach darf man sich bei dieser Entscheidung nicht zu viel von außen beeinflussen lassen. Das Allerwichtigste jedoch ist... Vorsicht, ich hab's eilig.